暂避，暂避。 耶稣开起咖喱伊咖喱哩海边，做多人对伊，是因为看见伊，名声也高一爿。耶稣上山，伊的学生坐伫遐，耶稣也捌看见，做多人就。 咱的旅途要命，爱饿食的人吃。 一个囡仔，五块饼分袂稀，啊，总是只的拢总敢有够遐济人食。耶所讲大家拢坐，伊所在有坐坐，草啊？咱就大家拢坐，啊，不多有五千个。耶稣。 祝束了，阮无大家搁提遐个戏。祝束了，阮无大家。 已经食饱咯，耶稣甲伊的合适各方啊，捡遐所食剩的啦，免得有打算，就将所食剩的朋友啊，捡满有十二个人啊，啊遐人看新真啊。 허이제 없나 안시야 소바이 야소 지긋해 기소라이 지후이 가기 지후이 가기 see